debajo de un camión. ah, pues. No está mal el sitio. Vaya día de banda, macho. ¿Qué dices? ¿Se han faltado toda la noche de fiesta? ¿Fiesta? Yo me parece que me voy a quedar aquí tranquilamente, que estoy muy reventado. Y mañana será otro. ¿Pero qué dices? Si en el sótano hay un pub y somos músicos y los músicos beben gratis. Beber, ya me bebí ayer hasta el agua de los floreros. <laughs> Hasta la copa de los árboles. Pues eso, tío, que estoy muy reventado. Me voy a quedar aquí, me haré uno, me pondré musiquilla y a dormir. Pues yo estoy aquí abajo con estos. Si quieres algo, ya vendrás. No fumes mucho. Veré lo que puedo hacer. Alberto. Alberto, ¿estás ahí? Alberto, abre la puerta. Ya va. Alberto, menos mal que estás aquí. ¿Te conozco? Eh... No. Bueno, aún no. Pero da igual, el caso es que necesito tu ayuda. Mira, no te conozco, pero ahora mismo estoy en plenas facultades para que me cuentes historias. Escucha, esto es un asunto de seguridad nacional. ¿Qué digo nacional? ¡Mundial! Eh, eh, sin tocar. ¿Y a mí qué, qué me cuentas? Trabajo para el gobierno. No puedo dar detalles, pero las circunstancias han cambiado bastante. Y debido a una serie de contratiempos necesito tu ayuda. No será difícil si haces lo que yo te diga. Ah. <laughs> ¡Qué cabrones! Esto es porque no queréis de fiesta, ¿no? ¿Eh? <laughs> Este teatrillo. <laughs> Venga, va. Agente del gobierno. Vamos a salvar el mundo. Bien, pues necesitarás esto. ves hasta abajo? ¿Dónde vas? Si has ido con el dispositivo a mi habitación, iremos en sentido contrario. Se supone que tiene que pasar algo, pero no sé exactamente el qué. Lo más importante es mantener el continuo espacio-tiempo. ¿Pero qué me estás contando espacio-tiempo y qué mierdas? ¡Escucha, Fumeta! Eh. ¡Cállate! Tienes que proteger esta maleta con tu vida. Esto es más importante de lo que crees. Yo no he elegido esta situación, pero no podemos cambiar la historia y no puedo permitir que la jodas. ¿Pero qué dices, tío? Esto no es ninguna broma de tus amigos, joder. Cuanto más sepas, será peor. Tú coge esta maleta y protégela con tu vida. Si ves a alguien sospechoso, corre y no mires atrás. Solo corre, escóndete y nunca... Pero... ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Estás vivo! ¡Y tienes los caramelos! ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes lo de la máquina? ¿Qué máquina? Si solo son caramelos. Y además saben a mierda, ¿ves? Los has comido. ¿Cómo has hecho esto ¿Cómo has podido hacer algo así? Que, que solo son caramelos. Y además, el maletín me lo diste tú. Ah. Oye, ¿pero cómo que estás aquí? ¿Cómo que aquí? Como, como aquí o así, pero con lo, con lo que acaba de pasar. ¡Calla! ¡Silencio! No tengo que saber nada de lo que haya pasado. No podemos interferir en el futuro. Cuanto menos sepa, mejor. ¿Otra vez? ¿Pero qué futuro? Tío, en serio. Es que no me estoy enterando de nada y se me está empezando a echar las pelotas ya. A ver, ¿tú qué hora te crees que es? Eh, por las 12 pasadas o por ahí, ¿no? Eso está retrasado. Pero si he salido a las 12 del cuarto. Retrasado. Tú sí que estás retrasado. ¿Yo? Eh, ¿Y el móvil? ¿Qué? ¿El móvil también está retrasado? La ordiga. ¿Cómo puede ser? Las pastillas, cojones, las pastillas. El dispensador es una máquina del tiempo y en realidad cada pastilla es una cápsula que te hace viajar en el tiempo concretamente 10 minutos. ¿Cómo? ¿Y qué ha pasado? Hace unos minutos he recibido una llamada de emergencia. Me han encontrado y van a por esto. Tenía que destruir el dispositivo y huir, pero estaban llegando a mi habitación y no me ha dado tiempo. Y si te he dado el maletín es porque se supone que necesito tu ayuda. ¿Y por qué lo hacéis en forma de aparato de caramelos? La forma no importa. Nada de eso nos tiene que importar ahora. ¿Es que no se escucha nada de lo que te he dicho? Lo que tenemos que hacer es recrear los hechos tal y como se supone que pasarán. Así que dime, ¿Tengo que ir a tu habitación y convencerte de que me ayudes? Ya sé, podría ir yo y me convencería antes. No, no puedes encontrarte contigo mismo, porque eso crearía una paradoja espaciotemporal que destruiría el universo. Eh, ¿Cómo? ¿Tú no has visto Regreso al Futuro? Pero, pero, ¿qué tipo de científico eres tú? No tengo tiempo para explicaciones. Tú coge tu aparato y va a mi habitación sin que nadie te vea. Es la 421. Verás un maletín con un ordenador para inutilizar el mecanismo. Lo metes dentro y le das al botón verde. A estas horas, el tipo que me persigue no puede saber que existes. Así que si te encuentras con él, no pasará nada. Yo te llevaré esto tal y como lo recuerdas, y que pase lo que tenga que pasar. Bien, vamos allá. ¿Cuál es tu habitación? La 110. ¡Eh! ¿Qué? Me llamo Alberto. Muy buena. ¿Qué es este jaleo? ¿Qué, es? Pañuelos, sombreros. ¡Hay que destruirlo! Ah, ah. Ah. el continuo espacio-tiempo. por si acaso. Tío, no te vas a creer lo que me acaba de pasar. ¡Espera, que no te oigo! ¡Ahora! ¡Dime! Tío, que no te vas a creer lo que me acaba de pasar.